მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კეთდება ბევრი საქმე, მაგრამ ეს ქსის შემთხვევაში არ მიდის მოსახლეობასთან, ასეთი არის ხელისუფლების პოზიცია და რაც მთავარია ნაციონალურ მოძრაობას ამ გაუგებარ სექტას სურს მუდმივა დესტრუქცია და შფოთვა შემოიტანონ ქვეყანაში. თქვენებათვით მე ირაკლის ესეაშვილს დავსავ პირველ შეკითხვას, რა სიტყვით ამის შესახებ წეგა ნინო ბურჯანაძეც ამბობდა რომ სექტა უწოდო იმ ადამიანებს, რომლებიც თუნდაც იქ იდგნენ და მე ვიციო რომ ყველა მიცის რომ მე არ ვარო ნაციონალური მოძრაობის მეხოთმე, ეს ჩემთვისაც მიუღებელია ეს ბურჯანაძის სიტყვა. მიღები იყო გისმენთ <clears throat> მოგესალმებით გაუნინგა პირველ რიგში თუ ნებას მომცემთ ჩემს კოლეგას კოლეგის განცხადებას გამოვეხმაურები სამწუხაროდ ბატონ გივი დარგამაძე ცრუობს როდესაც ის ცდილობს გააპრავოს ის ქმედება რომელიც მან ჩაიდინა და ფაქტობრივად აიძულა პოლიციის თანამშრომლებს ჩაიდინა უკანონობა და ბატონმა გივიმ ერთხელ ახსენა კიდევაც რომ დობის ჯგუფის სახელით მოქმედებდიო რისი უფლება მას არ ქონდა კანონით და დღეს რო არ გამოიმეორა ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს მეტიც მან მოსთხოვა მას პოლიციას ოპერატიული ინფორმაციის მიწოდება. ოპერატიული დაცული ინფორმაციის მიწოდება, რომის მიღების უფლება ჩვენ არ გვაქვს. და ეს ძალიან კარგად უნდა იცოდეს მან. რაც შეეხება ასევე იმ სიცრუებს, რომ თითქოს სისტემა და დასუსტდა და შეიქმნა ისეთი სისტემა, რომელზეც სტომა არ აქვს ოპერატიულ თანამშრომლებს, ესეც რა თქმა უნდა დიდი სიცრუე არის. ეთყობა ბატონ გივითარ გამაძეს ინფორმატორები დააკლდა, იმიტომ რომ ეს სისტემა დაიხვეწა, უფრო კონკრეტული გახდა და ინფორმაციის მიღება ხდება იმის და მიხედვით თუ რა საჭიროება არსებობს და არა ისე რომ როგორც ადრე ხდებოდა ვისაც როგორ უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რესურს და ცულ ბაზებს იყენებდა თავისი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები და ყველას გადამოწმება ხდებოდა ვინ რა სახით იყო ჩართული ოპოზიციურ საქმიანობაში თუ ვის რა ურთიერთობა ქონდა ხელისუფლებასთან ამიტომ ეს სისტემა რა თქმა უნდა მოიშლებოდა იმიტომ რომ დეპოლიტიზაციის პროცესში ეს არის ძალიან აუცილებელი ასე რომ ბატონ გივით არ გამაძეს თუ წასდა ამაზე ხელი მე ვფიქრობ ეს ძალიან კარგი ძალიან კარგი შემთხვევა არის რომ ზოგზოგი ერთები ჭუაზე მოეგდნენ და მსგავსი ნაბიჯი აღარ გადაწყდა. მსგავსი ანუ რა და იმიტომ რომ ეს ეს არის ეს არის პოლიციელის ფაქტობრივად პოლიციელის იძულება არის ჩაიდინოს უკანონობა. იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცის პოლიციელმა რომ დაცული ინფორმაციის, ოპერატიული ინფორმაციის გამოტანა და ვინმესთვის მიცემა ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის იქნება ეს თუ პირადი მოხმარებისთვის რომელიც რომელიც არ უკავშირდება. და პირველ რიგში თუ გინდათ ფაქტებს ვისაუბროთ, ფაქტთან დაკავშირებით. და იმ ვიდეოში არაფერი არაფერი არის საზღვარზე გადაპარების ფაქტზე გადაპარება კი არის ძალიან კარგად იცით თქვენ რომ ის იმ პირს ოპერატიული მუშაკები ელოდებოდნენ და ძალიან კარგად ჩანს კადრებში როგორ დააკავეს როგორ გაიყვანეს, როგორ ცდილობდა ის გაპაროს და როგორ დააკავეს. ამას ძალიან კარგად ხვდა. მადლობა ბატონო ირაკლი, უპასუხებ გისმენდი ახლა. ბატონო, თუ შეიძლება პირველ რიგში თუ ვინმე ცხოვრობს ამ შემთხვევაში ეს არის ხელისუფლება. <clears throat> გამომდინარე იქიდან რომ თქვენ გახსოვთ აი ამ პოლიციელების სამსახურიდან გაშვებამდე და საქმის აღძრამდე იყო არაერთი ბრიფინგი უკანონო კეთებთან დაკავშირებით და მაშინ ხელისუფლება ირწმუნებოდა რომ ეს იყო სიცრუე და არაფერი მსგავსი არ მომხდარა. ამის შემდეგ ხდება ოპერატიული ინფორმაციის გამჟღავნებისთვის რამოდენიმე პოლიციელის გამშვება სამსახურიდან და საქმის სისხლის სამართლის საქმის აღზრდა. ანუ ხელისუფლებამ თავად აღიარა რომ ის ინფორმაცია რომელიც იყო გაჟღერებული უშუალოდ კეთებთან დაკავშირებით ეს არის სიმართლე. ეს ერთი. რაც შეეხება უშუალოდ დობიშ გუბთან დაკავშირებულ საკითხს, გივით არგამაძესთან როგორც დობიშ ჯგუფის წევრთან ეს ადამიანი მივიდა გაანდო ეს ინფორმაცია ოღონ დობის ჯგუფის ასე ვთქვათ დობის ჯგუფს რეგლამენტით არ აქვს განსაზღვრული მსგავსი საკითხების განხილვა ეს არის უკაცრავად ბატონო ირაკლი რეგლამენტით მეც თაგარგათ ვიცი თქვენც თუ კარგად იცით დობის ჯგუფი შექმნილი არის პარლამენტში ბიუჯეტის იმ დაცულ მუხლებთან დაკავშირებით რომელიც საჯაროდ მთლიანად პარლამენტის შემადგენლობა რომელსაც არი ხილავს და პარლამენტი ირჩევს ჯობის ჯგუფის წევრებს რომლებიც ამ დახურულ მუხლ მოკლებს. კარგი. მე ცენ მოკლის, არა, არა, თქვენ ცრუობთ, აქ ცრუობთ ეხა და მე მეუნები. ძალიან გთხოვთ, ცოტა კორექტულად ეხა ცრუობს. მე ცენ მოკლის ეს ყველაფერი კარგად. პირდაპირ გეუბნებათ. მე ცენ მოკლის, პირდაპირ გეუბნებათ, რომ დობის ჯგუფი მოქმედებს. გაზდილი კრიმინალი, როცა ოპოზიცია გეუბნებათ, ბატონო ირაკლი. ეს არის დობის ჯგუფი, დობის ჯგუფი, ეს არის კოლეგიალური ორგანო დობის ჯგუფს მხოლოდ შეუძლია მის მის კომპეტენციას აღმოთ არ შეიძლება მესმის მესმის ერთი ერთი შეიძლება მათქმევით იმიტომ რომ ოდესაც ჩემი კოლეგა ახდენს კანონის ინტერპრეტირებას ისე რომ როგორმე მოირგოს და თავი გაიმართლოს ეს ასე არ შეიძლება და კანონი დევს კანონი დევს აგიდაზე კოლელების გადაფარება და გეუნები დობის ჯგუფი არის კოლეგიალური ორგანო მას აქვს უფლება მოითხოვოს მხოლოდ მის კომპეტენციას განკუთვნილი მასალები სახელმწიფო ორგანოებისგან. დობის ჯგუფის წევრს ამის უნდა არა. აღნიშნული საკითხი უნდა გახილულიყო. არავითარ შემთხვევაში. აბა რა დობის ჯგუფის კომპეტენცია რა საფუძვლით რა საფუძვლით ბრას გივით არ გამაძლეს რომ მან არ განიხადა და ნინებართვის გარეშე რა ასე როდესაც ვერ ხვდებით ანუ არ გინდა თქვენი ბიზნესისთვის სწორად ძალიან კარგად ხვდებით კანონის მიხედვით დობის ჯგუფს უფლება აქვს მის კომპეტენციაში შედის მხოლოდ სახელმწიფო საიდუმლო შეხედვების ანალიზი და საიდუმლო პროგრამებზე ზედამხედველობა. არც ერთი და არც მეორე ეს ოპერატიული ინფორმაცია არ შეიძლება არც მეორე. მადლობა. როგორც დეპუტატს არ შეეძლო ინფორმაციის მიღება. ის არის თუ გვინდა ახლა ვისაუბროთ როგორც დეპუტატს, რომელიც დეპუტატი დეპუტატი არ ნიშნავს დეპუტატი არ ნიშნავს რომ ნებისმიერ შეულია ხელები გადაუგრეს. საზღვარზე გადაპარებას დეპუტატი არ ნიშნავს რომ მას უფლება გვინდა ხელები გადაუგრეს. გივით არ გამაცემ აიძულა პოლიციას მისთვის მისთვის შეაჩერებინა ოპერატიული ინფორმაცია. გადაგა და შეძლებს დაცულ ბაზაში. აი ეს არის. მაგრამ ბატონო ირაკლი და რეალობა არის ის, რომ ეს ბატონები უკვე 2 წელი 2 წელიწადზე მეტია საუბრობენ პოლიციის დეპოლიტიზაციაზე და სინამდვილეში მთელი მათი საქმიანობა, მთელი მათი ძალისხმევა მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს აბსოლუტური პოლიტიზება ქართული ოცნების სასარგებლოდ. პოლიციური და მთლიანად სამართალდამცავი სისტემის, მაგრამ ეს ბოლომდე რო არ გამოსდით, აი აქედან გამომდინარე არიან გაღიზიანებული და ნერვებაშლილები იბარებენ прокуратураში გივით არ გამაძეს ბრალს უყენებენ დაძდებენ ყველას კი კი ეხავე იმიტომ რომ პოლიციაში მაინც რჩებიან პატიოსანი სინდისიანი პოლიციელები რომლებიც არას არასდროს არ გაჩუმდებიან და არ დაუშვებენ რომ ქურდები გააპარონ გამოაპარონ კვლელები საზღვარზე გადააპარონ და არ დააკავონ აი აქედან გამომდინარე ის რომ პოლიტიზება მოხდეს როგორც ამ ბატონებს სურთ პოლიციის ეს ვერ მოხდება მე ვერ მოდით გადავიდეთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ესე ვერ დავასრულებთ ამ თემას ვერ გავწდებით ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე რომელიც ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო როგორ ჟურნალისტისთვის გუშინდელ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრის ნათქვამი აა კეთდება ბევრი რამ ამ ქვეყანაში აა ხელისუფლება არ არის უბრალოდ ამ პიარი დაკავებული მთელი ეს პერიოდი გესმოდა, თორემ შესრულებული დაპირებებიდან ძალიან ბევრი მოსახლეობამ მიიღო. მე მაინტერესებს რა სიტყვით ამაზე. ანუ, როდესაც ოპოზიციის მხრიდან არის ბრალდებები, რომ ქვეყანა არის გაჩერებული, არაფერი არ გაკეთებულა და ასე შემდეგ. პრემიერი ამბობს, რომ პირიქით გაკეთდა ძალიან ბევრი რამ. ბატონო გიგლა, როგორ უნდა მიაწვდინოთ მაშინ ამ ადამიანებს ხმარო ხო, გაკეთდა და დაუშვათ ოპოზიცია, როგორც ღარიბაშვილი ამბობს, ფოთით არის დაინტერესება. დაინტერესებული მხოლოდ გაუგებარი სექტა ნაციონალური მოძრაობა. მოგესალმებით, მოგესალმები <coughs> მაყურებელს. აა დიახ, ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ და უნდა მივაწოდოთ პირდაპირ და უშუალო ინფორმაცია, ინფორმაციის საკომუნიკაციო გადაცემის არხების ნებისმიერი საკომუნიკაციო არხი. ნებისმიერი ფორმატით, რადგან მე პირადად მაქვს აშკარად განცდა უკმარისობისა აი ამ კომუნიკაციის ამ კომპონენტში მოსახლეობასთან კომუნიკაციის მოსახლეობასთან კომუნიკაციის ამ კომპონენტში რადგან გაკეთებულ საქმეებზე მოდი კითხეთ ნებისმიერი თემა რომელი ხერო ეკონომიკა გეკითხები თქვენი წინასაარჩევნო დაპირებები რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხისთვის და მე მინდა რომ ამ თემებზე ვისაუბროთ რეალურად რა შეგიძლია თქვათ რა შეუსრულა მოსახლეობას ხელისუფლებამ და რაზე იყო გუშინ იმ ბრიფინგზე საუბარი რომ გაკეთდა ბევრი რამ ის დაპირებული ქარხნები სამუშაო ადგილები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე სამცხაროთ უდროობის გამო ბრიფინგი არ არა არა შეკითხვას გისურვებ პირდაპირ ანუ თემატიკას და არ ვიცი დაპირებული ქარხნები და დაპირებული საწარმოები გნებავთ. აი შემიძლია გადმოგცეთ სამახსოვროდ. ქნებავთ, აჩვენეთ. ვიცი ეს ამბავი თქვენგან როგორ ხდება? ერთი წამეთ ზურა, მე ვიცი, პატივს გცემ შენს პროფესიონალებს, შენს პიროვნულ თვისებებს, ამიტომ ნება მომეცი რომ აზრი გამოვხატო ბოლომდე, ხელი არ შემიშალო. სადაშორის არა ამ ტელევიზიაში, სხვა ტელევიზიაში მქონდა შემთხვევა, როდესაც შევთავაზე რომ წამოდი და ვნახოთ ის, მაგრამ არ გამომყვა იმ ტელევიზიიდან დაპირებული სიტყვა არ შეასრულა წამყვანმა და მე თვითონ დავდიოდი და ვნახულობდი ადგილებზე იმ საწარმოებს, რომლებიც არსებობენ, ფუნქციონირებენ, ეს არ არის საკმარისი რაოდენობა. ეს არის, თუმცა იმ რაოდენობას, ანუ რად დანაპირები იყო, იმ რაოდენობას მიაღწია და გადააჭარბა კიდე. რამდენია? თუ ახალ საწარმოზე ვლაპარაკობთ, ეს არის 105 საწარმო. აჰა, სწორედ ამაზე. ხოლო თუ ვლაპარაკობთ რეაბილიტირებულ საწარმოებზე, ეს არის 580 საწარმო. ახლა ერთი წარმო. დიალოგის რეჟიმში ვისაუბროთ, ერთმანეთს არ ვაწყვეტი. ხო, ვის ეს საშუალება? კი ბატონო. კი ბატონო. იმ მიღწევებს და კი ბატონო, მაგრამ ბატონმა გიგლამ თქვა და ეს არის ის 100 ქარხანა, მე იმიტომ დავა კონკრეტებინე, რომელიც არის მუდმივად ოპონენტების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ეხლა დაიწყება ქილიკი რაზე, გეტყვით ახლავე. მე ვიცი მათი პოზიცია რა. მოუსმინო ჯერ ქილიკობენ თუ არა. ბატონო გიგლა და არა, თქვენს გარდა თქვენ ხო გუჩი მარტო თქვენ ხო არა ხარ და არა ერთხელ პოზიცია გუშინდელი შეიძლება შეიცვალოს არ ვიცი მაგრამ ბოლო პერიოდში ქვესტაძის გადაცემაში არანაკლები იყო საქილიკო და ამიტომ ამბობ იცით რომ როგორც ჩანს პოზიცია მათ არ შეიცვალეს ჩვენ ნამდვილად მოვიცალეთ გუშინ უსმენდით მინდა გითხრათ პირველ რიგში რომ ხელისუფლება, მთლიანად თავრობა, პრემიერი, რეალობას აბსოლუტურად არიან მოწყვეტილები. აა პირდაპირ გეუბნებით რომ თავრობის დღევანდელ შემადგენლობას ნამდვილად არ აქვს აღქმული ის რომ ისინი არიან ხელისუფლებაში უკვე მესამე წელია და რომ მესამე წელს სანახაობით ასე ვთქვათ ვიღაცის დაჭერი დევნით ვეღარ გადაფარავ იმ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაშიც დღეს არის საქართველო. მთავრობის წევრები ჩამოყალიბდნენ კომენტატორებად. პირველ რიგში, როდესაც საუბარი არის აქ ასკარხანაზე, გაზდილ ინვესტიციებზე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ხო უნდა აისახოს საქართველოს მოსახლეობის ჯიბეზე, საქართველოს მოსახლეობის განწყობაზე. პირველი, გაუფასურდა ლარი. გარეშე ფაქტორებით გაუფასურდაო და ჩრდილოეთ პოლუსიდან, ჩრდილოეთ ერთი წუთით, რა ჩრდილოეთ პოლუსიდან დაწყებული სამხრეთ პოლუსით დამთ დათავრები ერთი წუთი ბატონო გიგლა ხა ხელს მიშლი აა ჩრდილოეთ პოლისთან დაწყებული სამხრეთ პოლის დამთავრებული ყველაფერს აბრალებენ გარდა თავისი უნიათობისა შიდა ფაქტორებს საერთოდ ხას არ უსვენ ის რომ შემცირებული არის ინვესტიცია ის რომ შემცირებული არის ექსპორტი ის რომ სამუშაო ადგილები არ არ იქმნება ფილიანობაში რა თქმა უნდა აღნიშნული პირდაპირ ურთავს ლარის გაუფასურებას დღეს ფინანსთა მინისტრი გამოვიდა და განაცხადა თავის ინტერვიუში რომ თურმე აეს არ არის რაღაც ესეთი შოკი ეს თურმე არის რაღაც შოკუნიები. მაში, როდესაც ჩინოვნიკს აქვს მაღალი საყვარელი შეფასება და ხო, ძალიან საყვარელი შეფასება არის განსაკუთრებით. შოკუნიები თქვა, ხო. კი, საყვარელი შეფასება აქვს ალბათონი და განსაკუთრებით პენსიონერისთვის, ვისაც რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, განსაკუთრებით საყვარელი შეფასება არის შოკუნიასი დაახლოებით 9 მილიონი იმ ადამიანებს, ვისაც კრედიტი აქვს აღებული და დოლარში გასასტუმრებელი და ლარში აქვს შემოსავალი, ძალიან ყველა სოციალური ჯგუფისთვის, ვისაც გაუძვირდა ცხოვრება, ვისაც გაუძვირდა პროდუქტები ადამიანები, მათთვის ეს არის რა თქმა უნდა არ არის ეს რა თქმა უნდა შოკუნია, მაგრამ ჩინოვნიკისთვის ვისაც აქვს მაღალი პრემია, რომელსაც აქვს ვინც იღებს წახალისებას, ვისაც ბიუჯეტის ფულით შეუძლია მაგარ სუფრაზე ყოფნა და ასე ვთქვათ ასოციაცია მოყვება იმიდან გოჭუნია და რა თქმა უნდა მისთვის ეს შოკუნია. მადლობა. აქედან გამომდინარე, რეალობა არის სულ სხვა რამე, რეალობა არის გაძვირებული ფასები, რეალობა არის შემცირებული სამუშაო ადგილები, ეს არის სამყარო. როდესაც სამწუხაროდ, როდესაც ჩვენ ფალბატონიკა ვასრულებთ, როდესაც ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ვფიქრობთ და ამაზე საუბრობს ოპოზიცია, ამაზე საუბრობს ჟურნალისტები, ბუნებრივია მთავრობას თავისი ვირტუალური, ასე ვთქვათ, სამყარო შექმნა უნდა და სწორედ ეს ადამიანები უშლიან ხელს, 1000 რაღაც ეპითეტებს გვიძღნიან, ასე ვთქვათ, სექტა და ასე შემდეგ და ხატავენ სურათს თითქოს ჩვენ რაღაც აპოკალიფსურ სურათს ვხატავთ, მაგრამ როდის იყო, როდესაც 2000 წაი ბატონო გიქნა, უნდა გადავწეს სიტყვა. კითხვა სუსა, კითხვა სუსა, რომ არ ჩვენ ვიტყუებით, ბუნებრივია, ან მთავრობა იტყუება. ხო ასე, ხალბატონო. 2013 წელს პარლამენტის ნომათა დარბაზში ნოდარ ხადურის თვალწინ. გითხარით ყველას, ბიუჯეტი შეგიმცირდებათ და ბიუჯეტი გაიროება 400 მილიონით მინიმუმ, თუ ესე გააგზელებ. ხო გაიროა 700 მილიონი. მადლობა, ვაძლევ სიტყვას ხელისუფლებას. 2013 წელი, ხო გაიროა 700 700 მილიონის პროექტი დაკარგა საქართველოს. ირაკლის ვაძლევ სიტყვას, გისმენთ. კაცენფას. კითხვა მიღებულია. დიდი ხანი მინდოდა, მაგრამ ვერ გადავეჩვი იმას, რომ ჩვენს ოპონენტებთან მუდმივად ვიყოთ აი ასე ვთქვათ, ოპონენტების რეჟიმში ვიყოთ. მე მინდა უბრალოდ მოსახლეობას მართალი ბრძანდებით, რომ ჩვენ ხელისუფლება სამწუხაროდ ვერ ვახდენთ საკუთარი მოსახლეობის ადეკვატურად ინფორმირებას იმის თაობაზე, თუ რას ვაკეთებთ. ეს ღარიბაშვილმა თქვა მე არ მეკვა. თუ ნებას მომცემთ, აი სულ სამ წილში შავეტებით. რამდენ წუთსაც, რამდენ წუთსაც მომცემთ, იმდენ წუთში შავეტებით. მომცემთ ერთ საათ, ერთ საათი ვილაპარაკეთ. მომცემთ ერთ საათს ვერ მოგეთ. დავიწყოთ, დავიწყოთ ჯანდაცვისგან და მე ვფიქრობ რომ ორი წუთი საუბრობდა ბატონის ურა უკვე დავიწყე საათის დათვა, იმიტომ რომ დააშავ დღეში ნაკლებში ვარ მე. როგორ ხედავ ეს პატარაშეულად შესავალს გავაკეთებ. თავარი თავარი რაც ნებისმიერი ქვეყნის გამართებისთვის არის ეს არის თავისუფალი გარემო. ადამიანი უნდა იყოს პირველ რიგში თავისუფალი, რომ მან შეძლოს საკუთარი შესაძლებლობის რეალიზება და ქვეყანას კონდეს მომავალი. და ამ ხრივ ამ ქვეყანას აქ ყველაზე დიდი წარმატება მე ვფიქრობ და ის ფაქტი რომ ღია მართლობის 2015 წლის საერთაშორისო ინდექსით საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპასა და აზიაში პირველ ადგილზეა. და სოფლიოში 29 ადგილზე ეს მე მგონი ძალიან ბევრ კითხვას წემს პასუხს. ეხლა რა შეიძლება უშუალოდ პროგრამებს და რა გააკეთა ხელისუფლებამ. დავიწყოთ ჯანდაცვით. უპრეცედენტო პროგრამა აქვს ჯანდაცვას, სადაც ჩვენ ხარჯავთ საერთო ჯამში 500 მილიონს, 520 მილიონს 82 ახალი ამბულატორია დავასრულეთ მთელს რეგიონში, მთელს ქვეყანაში. 150 ლარიდან 650 650 ლარამდე გაუზარდეთ ხელფასები ექიმებს. აბსოლუტურად ყველა სასწრაფო დახმარება რეგიონებში 180 მანქანით აღჭურდეთ ფლიანობაში. ცეჰეპატიტთან დაკავშირებით უპრეცედენტო პროგრამას ვიწყებთ. თქვენ იცით რომ ასევე სოლიდარობის ფონდი შექმნით და 2 მილიონი დაიხარჯა 77 ბავშვის კურნალობა დაფინანსდა. ეს ის პროგრამებია, რომლებიც აქამდე არაზრს არ განხორციელებულა და ჯანდაცვა ადამიანს რომ უნდა კონდეს გარანტია, რომ თუ გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემა ექნება და საკუთარი სახლის გაყიდვის გარდა სხვა შანსი არ აქვს და როდესაც სახელმწიფოზე ხარ დამოკიდებული თავისთავად ცხადია ის იყო უნიკალური პროგრამა. ხო, ამიტომაც სერგენკოს რეიტინგი გადავდივარ სოფლის მეურნეობაზე. სოფლის მეურნეობაზე. ყოველწლიურად ყოველწლიურად ხამნინგა და მოსახლეობას განუმარტავ. სოფლში ცხოვრობს ჩვენი მოსახლეობის 50%-ზე მეტი. 800.000 გლეხს ჩვენ ყოველწლიურად უხდავთ უთესავთ სასუფთავებლებს მოდი ესე თემების მიხედვით მიუყვეთ თქვენ ხო ამბობთ რომ აი ჯანდაც რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ვისაუბროთ ჯერ ჯანდაცვაზე მე გადავიდე სოფლის მეურნეობაზე ენერგეტიკაზე რაზეც რაზეც ხდება კი ბატონო საუბრობ ჯანდაცვაზე ეს არის ის თემა რომლითაც ხელისუფლება ყოველთვის იწყებს ხოლმე საკუთარ მიღწევებს და ჩემს ოპონენტებს ეს შევეკითხები კი ბატონო და გადავდივარ ბატონ პეტროსთან ისნობს თუ არა ჩვენი ჩვენი ისნობენ თუ არა ჩვენი ოპონენტები იმ ადამიანებს რომლებიც თქვენი მართლობის პირობებში, რომლებმაც საკუთარი სახლები გაყიდეს, იპოთეკით დატვირთეს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ოპერაციის ფული არ ქონდა. და აი რასაკეთებდით თქვენ, როდესაც ჩვენ ჩვენ აბსოლუტურად აი ტიპს მოგიდან 4 მილიონი იღეთ კანონი პირველი მოსმენით და ყოველდღე პარლამენტის შენობასთან წინ განეს 300.000 ადამიანი კოზაზღვეული 4 მილიონი 300.000 კამ იპოთეკარებს. ბატონო რა ძალიან გადაწყვეტილი ლაპარაკობთ იპოთეკარებს შეხეს თქვენთვის. მივალთ იპოთეკარებს. ამ ხალხს შეპირდით იპოთეკარებს. 4 მილიონი 300.000 ადამიანს დახმარება და პასუხს ამაშია პარლამენტის წინაშე შესასვლელიდან ორი დეპუტატი გადავიდა და ეს არის ჯანდაცვა ეს არის ხალხი გავიცოთ თამაშის წესი ეს არის ბიბლიოთეკარებს ეხა ჯანდაცვა ეს არის არ დავიცოთ თამაშის წესი გადავიდეთ სხვა რეჟიმში დიალოგზე ეს არის შესაძლებელი ეს ერთი მაგარი არის ჯანდაცვის რეფორმა რასაც თქვენ ახორციელებთ ნებისმიერი გადაცემა რომელიც მიმდინარეობს და რომელიც თავდება რატომ თავდება რომ ლარი დაგვეხმარეთ და გადარიცხეთო მადლობა ბატონ ზურა გისმენთ ხო რატომ თავდება ეგრე მაშინ თქვენი თქვენი ჯანდაცვის შეფასება დეპუტატის, რომელიც საზოგადოების ხალხის წინაშე ხართ აღარ გარიშვალდებული. თქვენი შეფასება არის გადაცემის გადაცემიდან მიღებული ინფორმაცია. გოდიში გადაცემიდან მიღებული ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მაგრამ პეტრეცის კარიშის ვაძლევში პროგრამაში წამი. ბატონო ზურა, ბატონო ირაკლი, თხო, ის პეტრეცის კარიშის. გასაგებია ჩვენი ოპონენტები აქ მოსული არიან იმისათვის, რომ ეს ხშირად ხმარობ თხოვნე პოლიტიკაში ამ სიტყვას გააპრავონ ყველაფერი ის, რასაც თავრობა აკეთებს. დაწቀბული გაამართლონ კი ბატონო დაწቀბული კვლელების საზღვარზე გადაპარებით დასრულებული იმ პრობლემებზე საუბრისას, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკაში პრობლემებზე, ისინი ამბობენ, რომ სინამდვილეში ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერს ხედავენ ვარდისფერ ფერებში, თურმე ლარს რაც დაემართა, მე რა რეგიონში ხდება და დოლარი ყველგან ყარდება და ამასთან ჩვენ ჯანდაცვაზე საუბრობთ. მაყურებელი დაასკვნის თავის რასაც მოიწვია. ჯანდაცვაზე ხო უნდა მივიდეს და ჯანდაცვაზე მივიდეს. კონკრეტულ საკითხზე ელაპარაკებს. პრობლემა ის არის. პრობლემა ის არის, რომ იმის მაგივრად რომ აი მათ აღიქوان იდენტიფიცირება გაუკეთონ და შემდეგ გნებავთ ჩვენთან ოპოზიციასთან გნებავთ თვითონ აღიანო რომ პრობლემა არის ეკონომიკაში და დაიწყონ ამაზე მუშაობა არა ისინი დაკავებული არიან აი ბროშურების შექმნით და ამის ფრიალით რომ აი თურმე ყველაფერი ძალიან კარგად არის ხალხმა ხალხი უბრალოდ ამას ვერ ხედავს თორე ქვეყანა წინ მიდის სინამდვილე ქვეყანა წინ როგორ მიდის როდესაც ერთი შედიოდა მან ბედნიერი ბავშობა იყო და 2%-იანი ეკონომიკური ზრდა გაგვიხდა სანატრელი როგორ მიდის ქვეყანა წინ როდესაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაახლოებით 5 მილიარდი ლარი დააკარგინეს ამათმა ხელისუფლებამ ჩვენს ქვეყანას. 5 მილიარდი ლარი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ თანამოქალაქეებზე უნდა განაწილებულიყო, ხელფასების სახით, ინვესტიციების სახით, ვაჭრობაში და ასე შემდეგ. ჯანდაცვაზე როდესაც საუბრობ, ინ ჯანდაცვას რა ჭირდება? აიღეს, დაინახეს სფერო, პოპულისტურად ჯანდაცვას მოდი მიუცეთ ფული დავაფინანსოთ. წინა წლებიდან მოყოლებული ბიუჯეტში მადლობა ღმერთს, რაღაც თანხები იყო აკუმულირებული და ანუ ბიუჯეტი გამოიმუშავებს ან თანხას იმას კი არ გამოვნებით რომ დატოვებული იყო და ერთ ერთჯერადად დაიხარჯა შესაძლებლობა მოედანი არის იმისთვის ინფრასტრუქტურა არის იმისთვის შექმნილი რომ ფული ამოუვიდეს ხო ადმინისტრირება გამართული არის ძალიან კარგი ილაპარაკეთ კაცო მაგურებელი მაგ განსაჯოს ილაპარაკეთ ასე ილაპარაკეთ და დაიწყეს ჯანდაცვის დაფინანსება როდესაც გაუჭirdat და იმ პროგრამებს ვეღარ აფინანსებს ეხა ეხა ამას ყველაფერს აფინანსებენ ვალებით როდესაც უკვე ბიუჯეტი თავის თავად თავის შემოსავლებიდან ამას ვეღარ აფინანსებს გადავიდნენ უკვე ვალების აღებაზე როგორც ში და ისე გარევალების ბოლო ორ წელიწადში ჩვენ 3 მილიარდზე მეტ ვალს ვიღებთ იმისათვის რომ აი ეს გაზრდილი მადაამათი სოციალური პროექტების და პროგრამების იქნას დაფინანსებული. კი ბატონო, ძალიან კარგია, ერთი წამი. ძალიან კარგია, რომ სოციალურ პროგრამებს აფინანსებ, მაგრამ ამისთვის შენ ეკონომიკას უნდა ზრდიდე 2%-იან ზრდას კი არ უნდა ნატრულობდე, იმიტომ რომ მე საბერძნეთიზაცია გაგიხდება სანატრელი მარტო. მადლობა ბატონო პეტრე. აი ესე მიყავთ ნელ-ნელა ამ ხელისუფლებას და ამბატონებს ქვეყანა უფსკრულისკენ და დიდი მადლობა. პოპულისტურად რომ მოიწონო თავი რომ ვიღაცას ოპერაცია გაუკეთეს, კი ბატონ, ჩვენ დროსაც ვითხოვდით ოპერაციები ბევრი კეთდებოდა, უფინანსდებოდა, დაზღვეული ყავდა ჩვენ 2 მილიონი. გაიგეთ, გაიგეთ, რომ გაიგეთ, პრობლემა რა შეა, იმას ვერ იგივე. მადლობა. მადლობა, დიდი მადლობა. გისმენთ გიგო. კარგი, კარგი. რა თქმა უნდა, ქვეყანაში უზარმაზარი პრობლემები გვაქვს, იმიტომ რომ ისეთი თეატრალიზებული შევარდნები, როგორც იყო თავის დროს რესტორან ნიკალაში, გახსოვთ? კი, გახსოვთ. ჩვენ დროს აღარ არის. სონის ცენტრთან დაკავშირებული პრობლემები გახსოვთ? ბიზნეს რო უფრთხილდებიან ესენი და ინვესტიციებს რო იცავენ. ალბათ გახსოვთ. ალბათ. ავსტრიული ხორცკომბინატის მწარმოებელი ფირმა ცნობილი შინხოფერი. კი. აქედან იძულებული რომ გახდა აქ რო ინვესტიციებს აპირებდა და იძულებული რომ გახდა და შვეიბაში, ყაზახეთში რო გაიქცა, ინვესტიციები განახორციელა სხვათა შორის. ეს იქ ქვეყანაზე გალაპარაკებით და თქვენ ბატონო პეტრე, თქვენ ბატონო პეტრე, ბოდიში, ბოდიში არ დამემთავრებია. გულმა გიგზნოთ, გულმა გიგზნოთ რომ თქვენთან მოუახლოვდით, თქვენთან ბადაგონი, ბადაგონი გაგახსენოთ, 2006 წლის 14 ნოემბერი გაგახსენოთ, 12 მილიონ ევროიანი ინვესტიცია რამის რო არ გაიქცა საქართველოსთან, იმიტომ რომ თქვენ იმ დროს სხვათა შორის უნისონში რუსულ რიტორიკასთან, ქართული ღვინის ფალსიფიცირებასთან დაკავშირებით, რა გააკეთეთ, გაგახსენოთ, ეს ხო თქვენ ახართ, ბატონო პეტრე. ერთი წამით, ერთი წამით, ერთი წამით, ერთი წამით, ეხა. ბადაგონი და დონატო ლანატი არის შევარნაძის დროინდელი? პეტრე, დონატო ლანაძის ინვესტიცია თქვენ შევარდნაძის დროინდელი პროკურორი რომელიც მესაუბრებით სოფლის მეურნეობაში შეხო ministri ხარ, შეხო ჩემი კომიტეტის წევრი ხარ. ხო, ორჯერ ხარ მაყოფი. ერთ არა, ორჯერ, კი ბატონო, ორჯერ ხარ მაყოფი კომიტეტში. ერთი წამით მათქმევინეთ ეხლა. მე გისმედი თქვენ, და არავითარი უკაცრავად. მათქმევინეთ ეხლა. შენობის ჩვენ არ გისმენთ. ერთი წამით მათქმევინეთ, მე გისმედი. აწესია ეს ვერ გავიგე. არგუმენტი არ გინდა ნებისმიერ ზოგიერთ თემაზე, ეკონომიკაზე, განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, სოფლის მეურნეობაზე, ნებისმიერზე დაგელაპარაკეთ. ამიტომ ბაცადე მან როცა გისვავ. რა ფორმატია ეს ინგა? რეგულაცია. ბატონო გიყურე. დებატია ეს არის ომი, როცა აზრის გამოთქმის საშუალება არ აქვს ეს დებატია. ფიქრობ რომ არ გაქვს ეხლა აზრის გამოთქმის საშუალება. მაური, მაური, ვერაა. ბაცავად ერთი წუთი. ერთი წუთი ძალიან დიდი ბოდიში, მაქსიმალურად ვცდილობ რომ იყოს დებატი. ძალიან კულტურული, ისე რომ კარგად ისმინებოდეს, მაგრამ კითხვა მაქვსო, დასვით კითხვა და გააგრძელებს კერა და დაასრულებს გიგვა. ჩვენ გეუნებით. რა დღეში ვარ? ბოლო ორ წელიწად ნახევრის განმავლობაში. მართლა მაჩუქეთ ის ქვიშის საათი. ბოლო ორ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ყველა ის რეგულაცია, რომელიც თქვენ მიიღეთ, არის გასაუქმებელი, რომელიც პირდაპირ აძლევს ბიზნეს სიგნალს, რომ მათ დატოვონ საქართველო. აგერ არის ცოცხალი მაგალითი, დღეს ჩაატარა ადამიანმა ბრიფინგი, რომელიც არის უკრაინის მკვიდრი, მიიღეთ რეზოლუცია ამ ვიზებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, რომელიც გაართულეს. პირდაპირ გეუნებით. აგერ გადმოგცემთ ამ ადამიანის მონაცემებს ფინანსებს ყველაფერს 3 მილიონის ინვესტიცია უკვე ჩადებული ქონდა გასასადები აქვს 25 მილიონის ინვესტიცია დაიბარეს და ერთ კვირაში ეუნებიან დატოვეს საქართველოს აი ეს არის თქვენი დამოკიდებულება ბიზნესთან ნებისმიერი განცხადება კი ბატონო გარანტიას გაძლევთ გარანტიას გაძლევთ რომ არა მარტო მისი პრობლემა მოგვარდება არამედ ყველა იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქის პრობლემა მოგვარდება და ეს საქმე უკვე დაწებულია. რის შემდეგ ბატონო ირაკლი კითხავს ხო სხვა უდა. არა რის შემდეგ ხო დაგიკითხო. რის შემდეგ მას შემდეგ რაც ძალიან ძალიან ბევრ სიგნალი გაუშვით ხო? ბევრი ის გაუშვით სიგნალი ბევრი კითხვა იყო ეს და გიგლა და ასე მე სალაპარაკო კიდე ბევრი და საბოლოო ჯამში ამ მაუნებლური რეგულაციების ფას იხდის ჩვენი მოქალაქე. გაზონო მეტრე ნება მომეცი. მე შევარნაძის დროი გვინდელმა პროკურორმა გაგცეთ პასუხი. შეიძლება? შეიძლება გაგცეთ პასუხი ბატონო პეტრე. რა პასუხი უნდა გამ კარგი, მაშინ თქვენ რა გასაგებებზე ხართ გადმოსული? ჩვენს მოუსმინეთ. რა ბრალდებებზე კაცო არიყავი მაშინ სოფლის მეურნეობის მინისტრი არ შეუვარდი და არ დაყვარეთ? არ დაყვარეთ ღვინო ბადაგონში? ეს არის ბრალდება? ჩვენ დროები ამოგიღო ვიდეო კადრები ამოგიღო აი აი ხარისხის გვინო გაგვაქვს და ევროკავშირში შევედით როდის გატარებული რეფორმიდან გამომდინარე სენაკურა როგორ არის ევროკავშირი 30% შევარდნაძის დროინდელი ეპოქა რო გიყვარს ესე ძალიან და იქიდან რო დაბრუნებული სახეები თვითონ არ გირჩევ ჩემთან სოფლის მეურნეობაზე გამაც ამდვილად არ გირჩევ თავისუფალ ეხლავე გაქცევაზე დაასრულებს გიგლა და ეხლავე ერთი წუთი რა უკაცრავად საერთოდ ვეღარ იყო ხელი მოაწერეთ ევროკავშირთან, ხელი მოეწერა ასოცირების იმათ. და ამის შემდეგ 2%-ით, 2%-ით შემცირდა ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციის გატანა ბოლო 3 თვის განმავლობაში 2014-ში 30%. იანვარში 30% ექსპორტზე კლება გაქვს. ბატონო გიგო, თქვენ შეიძლება აქ რაღაც ციფრებით მანიპულირებდეთ ან ციფრებით მანიპულირებ ადამიანებში. გირაკლის ვაძლევს სიტყვას და შემდეგ რეკლამა და ისე დაბრუნდები სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. ხო, ხო, ხო. 9% პროცენტით შემცირდა ბრუნვა საგარეო ვაჭრობის. შეგვიც შემცირდა ექსპორტი, შემცირდა იმპორტი. ეხავე, ეხავე. ვარეგულია ეს არის არ მოვიდი ასეთ ფორმატში მე ვთქვი რომ არ მოდიხარო და მე მინდა მაყურებელმა გაიგოს ეს დებატი არის არა ჩემთვის და თქვენთვის ამ თქვენთვის ეს არის მაყურებლისთვის მაყურებელმა უნდა გაიგოს ემოციური და ტემპერამენტიანი ხართ ოთხივე სტუმარი და ასე რომ უარასკიდეც მაგრამ ძალიან ძიმე წავა ყოველთვის საქმე ამიტომ მე მესმის თქვენი ქართული ემოციებისა და ტემპერამენტის მაგრამ მაშინ უნდა მაცადო ინვესტიციები არის ისმის ეს უკაც მოქალაქე. კარგი, მაშინ რეკლამას ვაცხადე პირდაპირ ეთერში, რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდები და შეკითხვა მექნება ირაკლის სესიაში. წესებზე შევ მირაკლი სესიაშვილი, გიგლო აგულაშვილი, ზურაბ მელიქიშვილი, პეტრე ცისკარიშვილი განაგძობენ დებატებს. ბატონო ირაკლი, თქვენთან მაქვს შეკითხვა. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მე არ ვაპირებ ჩემს ოპონენტებთან შევიდე დებატებზე განსაკუთრებით იმ საკითხებზე, რაზეც აქ სასაუბროთ მოვედი, იმიტომ რომ მე პირველ რიგში საზოგადოების წინაშე თulis თავს ვალდებულად რომ გავაცნოთ რომ რა გავაკეთეთ, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი დიდი მინუსი, რომ ჩვენ საზოგადოებას ვერ უხსნით და ვერ ვაწვით იმ საკმარის ინფორმაციას, ამიტომ ვისაუბრე ჯანდაცვაზე, ეხლა მინდა გესაუბროთ სოფლის მეურნეობაზე და რიგი რომ მომიწევს მე უკვე შემდეგ სფეროებზე ვისაუბრე. აა პირველ რიგში სახელმწიფო ყოველ წლიურად 800000 ფერმერს გლეხს უსასყიდოდ უთესავს, უხნავს, სასუქსაძლებს, ყველა იმ საშუალებებით აღჭურვავს, რაც საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენი ქართული მიწა მოიხდას და ქართული პროდუქტი იქნას მოყვანილი. მარტო ბოლო ორი წლის განმავლობაში გლეხმა, უშუალოდ გლეხმა, რაც საკუთარ ჯიბეში ჩაიყო, ჩაიდო, ეს იყო 289 მილიონი ლარი მარტო ყურძნისგან, მარტო ყურძნისგან. ჩვენ ასევე ვახდენთ მელიორაციის სისტემების აღდგენას და ფაქტობრივად არსებული რაც იყო გავაორმოგებდა ეს პროექტები მომავალში კიდე უფრო გაორმაგდება და ეს იქნება იმის საშუალებას მოგცემს რომ ის მიწები რომლებიც დღეს აი ესე უბრალოდ და წლების მანძილზე აბსოლუტურად ყურადღების გარეშე იყო ჩვენ იმ მიწებზე ქართულ პროდუქტს მოიყვანთ რომელსაც რომელსაც ძალიან დიდი მოთხოვნილება იქნება თელს ჩვენს რეგიონში გარდა ამისა უპრეცედენტო პროექტია ეს არის სეტყვასაწინააღმდეგო სისტემა ჩვენ ეს ეთყვა საწინააღმდეგო სისტემა ჩვენივე ქვეყანაში შექმნით. ანუ ჩვენმა ქარხანამ თავიდან ბოლომდე ეს სისტემა შექმნა დელტამ და მე ამაში ჩართული ვიყავი და მთელი კახეთის ეთყვა საწინააღმდეგო სისტემის აღჭურვა მოხდება თანამედროვე, რომელიც აბსოლუტურად ბიოლოგიურად სუფთა იქნება და რაიმე პრობლემას არ შეუქმნის ჩვენს ფერმერებს. ამასთანავე აი ეს კომპლექსში ჩვენ შემოვიტანით აგროდაზღვევა აგროდაზღვა სულ დაზღვეულია 21.194 პოლიციარი გაცემული 18.000 სი ჰექტარი მიწის ფართოზე არის დაწყვეული. ეს იყოს თქვენი დიდი რეფორმები. დავამთავრებთ. 152 მილიონი პროდუქტი უკვე არის დაზღვეული და ეს სახელმწიფოს უჯდება მხოლოდ 11 მილიონი და სუბსიდირებას ახდენს აი ამ პროექტის. გარდა ამისა, ჩვენ ხელი შეუწყეთ ეგრეთ წოდებული კოოპერატივების შექმნას, უკვე რეგისტრირებულია 660 სუბიექტი, რომელთაც უკვე გადაეცა მცირეგაბარიტიანი აგროტექნიკის კომპლექსი, ჯამში ეს არის 1700 აგროკომპლექტი. და ეს ყველაფერი კეთება რის ფონზე? ეს ყველაფერი კეთება იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ, როდესაც ქვეყანა ეკონომიურად არ არის ისეთი ძლიერი, ამის ინვესტირება ჩვენ ვახდენთ სოფელში, ვინაიდან ჩვენი მოსახლეობის 50%-ზე მეტი ცხოვრობს სოფელში და თავისთავად ცხადია, სოფელი უნდა დავაინტერესოს, რომ იქ ლეხი დაბრუნდეს. თქვენ იცით რომ წინა წლებში გაჩეხილი ვენახების აღდგენა დაიწყეს ადამიანებმა. ჩემი მეგობრები მე ხა თელავში ძალიან ბევრი სამეგობრო მყავს და ჩემმა მეგობრებმა დაიწყეს ვენახების გაშენება, იმიტომ რომ დაინახეს რომ ამას აქვს ძალიან კარგი სარგებელი ქვეყნისთვის, მათი ოჯახებისთვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბოლოს მე მინდა შედარება გავაკეთო და გადავიდე ჩემს ოპონენტზე და შევეკითხო. თქვენ წლების მანძილზე, როდესაც 50%-ზე მეტი ჩვენი მოსახლეობის სოფლად ცხოვრობს. საერთო შიდა პროდუქტის 0.4-0.8%-ს ხარჯავდით სოფლის მეურნეობაში. ჩვენ წელს უკვე დავხარჯეთ 3.1 საერთო შიდა პროდუქტის. აი რა პასუხს გაცემთ იმ იმ გლეხებს რა პასუხს გაცემთ და არა არა კარგი თუ და რა კრიტიკული შენიშვნები გაქვთ იმასაც გეტყვით რა კრიტიკული შენიშვნები გაქვთ ჩვენ პროგრამაზე გისმენთ და შემდეგ ბატონი კიდევ და ბატონი დაახლოებით 3 წუთი გამოვიდა ყველაფერზე პასუხს გაცემთ დაუწყოთ იმით რომ პრობლემა არის აქ ჩვენ გვაქვს იდეოლოგიური პრობლემები რა და რაც გულისხმობ ეხავე გეტყვით აა ჩვენს ხელისუფლებას სამწუხაროდ უჭირს აღიაროს რა идеოლოგიის მიმდევარი არის, გნებავთ ეკონომიკასთან დაკავშირებით ან საგარეო პოლიტიკას. ჩვენ დროს ვიყავით ძალიან ღიად, კაფიოდ გამოკვეთილი პროდასავლური ჩრდილოატლანტიკური ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეები, ეკონომიკაში ვიყავით ღია საბაზრო პრინციპების მომხრეები და ეს ყველასთვის იყო ცნობილი შიდა აუდიტორისთვის და გარე პოტენციურ ინვესტორებს. ეხა ბატონებს უჭირთ აღიარება, რომ სინამდვილეში რუსეთისკენ მიუწევთ გული, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ იციან იგივე კლევის შედეგები თუ რამდენად მიისტრაფის ჩვენი საზოგადოება დასავლეთისკენ ამის აღიარება და ეკონომიკას რაც შეეხება, საუბრობენ რომ თავისუფალი ისე ვთქვათ, ღია ღია ბაზარზე ორიენტირებული პრინციპის პარტია, მაგრამ სინამდვილეში არიან აი საბერძნეთს რო ყავდა ბოლო 10 წლების განმავლობაში იმ ტიპის სოციალისტური პრინციპებზე დაფუძნებული პარტია. აქედან გამომდინარეობს ყველა პრობლემა, რაც შეიქმნა ჩვენს ეკონომიკაში. მათ შორის, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში რომ მეუნებით და მისახელეთ ციფრებს, ჩვენ დროს ის დანარჩენი სხვაობა ივსებოდა კერძო ინვესტიციებით, მათ შორის გარედან შემოსული უცხოური პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით. და შემოდიოდა ისეთი ფირმები როგორც არის Hippy, Ferrero და სხვა. რა თქმა უნდა, ეს საკმარისი არ იყო სოფლის მეურნეობის, ასე ვთქვათ, სრულად აღორძინებისთვის, მაგრამ სოფლის მეურნეობის და აგრარულად განვითარებული დიდარი ქვეყანა მე მსოფლიოში არ მეგულება. თავარია რომ ქვეყანაში შემოდიოდეს ინვესტიციები სოფლის მეურნეობაში და ასევე სხვა სფეროებში. იმისათვის რომ მოქალაქეებმა მიიღონ მაღალანაზღაურებადი, კარგი, გასამჯელო სამსახური და აქედან გამომდინარე გაიუმჯობესონ საკუთარი კეთილდღეობა. თქვენ არა სამი წუთი ჯერ არ გასულა. თქვენ იღებთ ესეთი უცხოური დებატი ჯერ არ მქონია რომ ის იწამებს მითვლი. მათ მათ შორის აი ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში შიდავალი ჩვენი ბანკებიდან ფული ამოღებული გაქვთ მილიარდ ნახევარი ლარი, რაც პრაქტიკულად ბიზნესს უქმნით კონკურენციას, იმიტომ რომ აი ესეთი პროგრამები დააფინანსოთ, იმიტომ რომ თქვენ ეს თქვა ეს პოპულისტური მოჭარბებული mm. მადა ვეღარაუდის, ამ მადას ბიუჯეტი ვეღარაუდის და იღებთ ვალს იმისათვის რომ მიცეთ ხალხს რასაც შეფიზით ნაციონალობრივი და გადმოვალ გადმოვალ ერთხელ ამის საფასურის სამწუხაროდ ამის საფასურს იხდის თითოული ჩვენი თანამოქალაქე იმიტომ რომ ეს აისახება როგორც ლარის კურსზე ასევე დეფიციტზე ეს გადავა ინფლაციაში ინფლაცია გადავა ძალიან ღრმა ეკონომიკურ კრიზისში ამას ყველაფერს თქვენ შემოდგომაზე ნახავთ და მე დღეს ესე კი არ უნდა ვისხდეთ და ვარდისფერ ფერებში ხვატავთ ეს გავაკეთეთ ის გავაკეთეთ უნდა უკვე ვისხდეთ და საუბრობდეთ როგორ ამოვძვრეთ ამ პრობლემებიდან და როგორ გამოვასწოროთ ეს სიტუაცია დიდი მადლობა გიგლა აგულაშვილი განაგძობთ და შემდეგ ბატონიზო რამელიქიში. პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ დღეს დასავლეთ საქართველოსი გაიხსნა თხილის ერთ საწარმო, პრემიერი იყო დასავლეთ საქართველოს სამეგრელოს და იგახსნა ერთ საწარმო, რომელიც 2011-ში უკვე ქონდა გახსნილი სხვათაშორის თქვენ პრეზიდენტს. თუმცა არ უმშავია ის გახსნა საწარმოს და დღეს რეალურად გაიხსნა ამოქმედება ფუნქციონირებს და ისიც მინდა გითხრათ, რომ ანუ მაშინ გაიხსნა არ უმშავია და დღეს გახსნილი და გაიჭრა და იყო გაჩერებული და რეალურად სახლებარი იქით. ა, კი ბატონო. ხო, რისი თქვა მინდა? 100 ანუ თხილი გახდა ჩვენი პირველი საექსპორტო პროდუქტი სხვათა შორის, ღვინოს გადაუსწრო. ღვინოში სხვადასხვის მანამდე ემბარგოს გამოცხადებამდე ესენი აგზავნიან რუსეთში სხვადასხვის ზუსტად ფალსიფიცირებულს იმიტომ რომ იქ ბევრი ჩანდა ხვაჭკარის და კინზმარაულის ტიპის ღვინოები დღევანდელი ექსპორტის სურათი რო ჩახედოთ არა ასეთი აღარ არის ანუ პროცენტულად ვეღარ იკითხება იმიტომ რომ ნამდვილი ღვინოები მაღალხარისხიანი ღვინოები ემბარგომ რაც გამოიწვია ეს პროცესი ის გრძელდება ეხლა ერთ რამეს გეტყვით აი ეს არის სტრატეგია სოფლის მეურნეობის სტრატეგია სამწუხაროდ მე არ შემიძლია მოქალაქე ფაქტებს, ყველაფერზე დეტალურად ველაპარაკო ამ ფორმატში, მაგრამ უამრავი და უფრო გრძელვადიანი და უფრო სწორი პოლიტიკით გაგრძელდება სოფლის მეურნეობის დახმარება და მათ შორის, მაგალითად, ერთ პროექტს დავასახელებ, რაც მოსახლეობა მუკე იცის ჯიღაურაში რიგები იყო, საოცარი რიგები იყო. ერთმა მითხრა 1600-ე იყო. ეს პროექტი არის, რომელსაც ქვია დანერგი მომავალი. სერტ მრავალწლიანი კულტურები 90-იანი წლებიდან დღემდე შემცირდა რა და ეს არის რეალურად ჰექტარზე მეტი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა. ჩვენი ამოცანა არის მეტი შემოს გადასავლის მიღება პემერის მიერ. მადლობა. ეს პლუს წვეთოვანი სისტემების ინსტალაციის პროექტი. ამ ყველაფერში სახელმწიფო გააგრძელებს ფერმერების დახმარებას და არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობაში, სოფლის პროექტები, სოფლში შუქი მიდის, მაღალი სიჩქარიანი ინტერნეტი მივა სოფლში, სოფლში გზები გაკეთდება, სოფლის ინფრასტრუქტურა მარტო სამეგრელოში. მე ვიყავი ფოთში, ხობში, ცოტა ხნის ორი წინა კვირაში ვიყავი, ხო? 90 მილიონის პროექტები, ინფრასტრუქტურული პროექტები მიდის მარტო სამეგრელოს რაიონში. დიდი მადლობა ზურა მელიქიშვილის და ბოლო კითხვა უნდა დაუსო შემდეგ შემდეგ სტუმრებს. კი ბატონო, დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა. ბატონო ირაკლი, შეიძლება რა. ხა უკაცრავად დაუსრულებლად ხოვერ ვილაპარაკებთ ახლა ამ ყოველდღიურ. შეიძლება. გასაგებია რომ ანგარიშვალდებული ხართ შემდეგ გადაცემაზე მოგიწევთ და დანარჩენზე მე ვილაპარაკოთ. მე წითხეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა. ნამდვილად გარწმუნებთ ახლა ის მონოლოგი რაც იყო წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა ეს მოსახლეობა უნდა შეაფასოს. თუმცა მე აქვე შევახსენე ბატონებს, ჩემს კოლეგებს რომ მოსახლეობა იმასაც აფასებს და უბრალოდ გაფაციცებით ელოდება დილას რო გათენდება და გამოვა რო გადამცველ ჯიხურებზე რა კურსი წერია ამისთვის რასაკეთებთ კარგი იქნებოდა ერთი ნაბიჯი მაინც ან ერთი გეგმა მაინც წარმოგედგინა დღეს რომელიც არ გაგაჩნიათ ხელისუფლებას ბატონო გიგლა თქვენ შეიძლება თავრობის მიერ ასე ვთქვათ გამოგზავნილი რაღაც ციფრები ასე ვთქვათ წარმოადგინოთ მაგრამ იცი თუ არა რომ თავრობამ ასევე წარმოადგინა რომ მილიარდ 300 მილიონით გაიზარდა ინვესტიციაო რაც არის ბლეფი და რაც არ მომხდარა მილიარდ 300 მილიონი დოლარის პირდაპირ ინვესტიცია რო განხორციელებულიყო ლარი ამ მდგომარეობაში არ იქნებოდა ბატონო გიგლა ამ ხელა ამ ხელა ინვესტიცია თუ შეიძლება რა ბატონო ირაკი რა ხა არ საერთოდ არ ჯეროდა ხა რასაც ფესაუბრო ხა არ გამიწყვეტინე ნუ ატყვეტინე გეთმარე 300 მილიონის ინვესტიცია მილიარდ 300 მილიონი დოლარის ინვესტიცია რო განხორციელებულიყო იმპორტში ესეთი კლება ნამდვილად არ იქნებოდა გამომდინარე იქიდან ეს ფული სადღაც უნდა დახარჯულიყო რაღაც და შემოეტანათ რაღაც უნდა ეყიდა და ამ შემდეგ საგარეო ვაჭრობის ბრუნა 9% არ შემცირდებოდა. უფრო მეც გეტყვით საქართველოსში ექსპორტი საქართველოდან ასე ვთქვათ გამზადება პროდუქცია რომელიც იგზავნებოდა შემცირდა 30%-ით რაც პირდაპირ ასახავს იმას რომ საქართველოსში ეკონომიკა ჩერდება ვალი, რომელზეც იყო აქ საუბარი, 2 მილიარდი მარტო შიდა ვალის აღება ხორციელდება ბოლო 2 წელიწად ნახევარში განმავლობაში და ეს პირდაპირ ურტყავს საკრედიტო ხაზებს და იმ ასე ვთქვათ რესურსებს, რომელიც უშუალოდ უნდა გამოიყენონ ადგილზე ბიზნესმენებმა და სახელმწიფო კონკურენტი გაუხდა 15% თლიანად აი ამ საკრედიტო პორტფელისა მიაქვს უშუალოდ სახელმწიფოს. ეს არის მაღალ პროცენტიანი ვალი, ქალბატონო ინკა. ეს არ არის 10 წელიწადში რო არის გადასახდელი 0.33%-იანი, არამედ ეს არის 7-დან 13%-მდე პერიოდიდანაზე დამოკიდებულებით ვალი, რომელსაც იღებენ იმისთვის, რომ ბიუჯეტი რაღაცნაირად შეავსო. უფრო მეც გეტყვი, ჩვენ მათ შევთავაზეთ გეგმა, რომლის მიხედვითაც ზეუნებით შეამცირეთ გადასახადები. 2008 წლის ომი გადავიტანეთ, 2009 წლის ფინანსური კრიზისი გადავიტანეთ, ოპოზიციის გამოსვლები, გადაკეტილი რუსთაველი და ასე შემდეგ, მაგრამ მომდევნო წელს 250 მილიონი შევამცირეთ ბიუჯეტი და საშემოსავლო გადასახადი დავწიეთ 5%-ით. რასაკეთებენ დღევანდელი ადგილობრივი მთავრობა რასაკეთებს შემოიტანეს აქციზი სიგარეტზე იმისთვის რომ ხადურმა პირდაპირ თქვა რომ აქედან შემოსული თანხით უნდა გავზარდოთ პენსიაო 10 ლარით რომ გაზარდონ პენსია ამისთვის სექტემბერში 10 ლარით ერთი წამით რა დავასრულოთ გაზარდონ პენსია ამის გულისთვის გაზარდეს აქციზი გადასახადის სიგარეტზე შემოაქვთ ქართულ წარმოებაში ლუძი ახლა ამას რომ ისაუბრავ რა ქვია ესეთ მდგომარეობაში ჩააყენებ ლუძზე ზრდიან აქციზ კიდევ რომ რაღაცნაირად ასე ვთქვა თანხა შეუვიდეთ ბიუჯეტში ამით არაკონკრეტულ რარიანობაში აყენებო გარემოში აყენებენ უშუალოდ უცხოებთან დაკავშირებით თუ შეიძლება კიდევ რამოდენიმე საკითხი გამოდიან გამოდიან დავიცვათ ჩემმა თავაზობ ხალბატონო ინგა გეგმას რომლის მიხედვითაც შეიძლება ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა ბატონო გიგლა არ მგონია რომ მართლა საკითხული ქონდეთ აღნიშნული გეგმა მაშინ რომელ პუნქტს არ ეცახეთ მზად ვარ მზად ვარ არ ამ ფორმაში არა მზად ვარ მობრძანდით მობრძანდით პარლამენტში ვიმუშაოთ თითოეულ კითხვასთან დაკავშირებით მზად ვარ გაქცევას. კარგი, და მე უნდა დავსვა ბოლო კითხვა თითოეული. თითოეული თქვენგანის პასუხი მინდა მივიღო, რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი დღეს ხალხისთვის, რომლებიც <coughs> ადამიანები, რომლებიც ახლა გიყურებენ. ეს არის კითხვა, რომელსაც დაგისვა თითოეულ თქვენგანს. გისმენთ? მე მინდა პირველ რიგში ძალიან მცირედით გაანთლების სისტემა შევეხო და თქვა რომ ერთი წუთი გვაქვს მხოლოდ და მე არ დამადანაშაულებს ყოველას თითო წუთი. მესმის, სახელმწიფომ ძალიან დიდი რესურსი ჩადო გაანთლების სისტემაში და ჩვენ ამას ვაგრძელებთ. აა აშენდა 17 სკოლა, 18 სკოლა, უკვე წელს დამთასრულდება 1000 სკოლამდე გარემონტა, უფასო გახდა 21 სპეციალობა, 20000 სტუდენტს ვაფინანსებთ პროფესიულ სასწავლებელში, 55000 უმაღლეს სასწავლებელში და მთელი რიგი პროექტები ხორციელდება. ამასთან ერთად მე მესმის რომ ოსახლეობა მაინც ძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაშია, მაგრამ მთავარი და იმედის მომცემი არის ის, რომ ქვეყანაში არის თავისუფლება, ქვეყანაში არის თავისუფალი ბიზნესგარემო. სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს ყველა სფეროში ჩადოს პრიორიტეტების მიხედვით შესაბამისი ინვესტიციები, რომ ეს ყველაფერი იყოს კარგი საფუძველი განვითარებისთვის. ჩვენ ველოდებით უსერიოზულეს ინვესტიციებს ენერგეტიკაში, ჩვენ ველოდებით ძალიან სერიოზულ ინვესტიციებს მრეწველობაში, ჩვენ ველოდებით და სახელმწიფო იქნება თანადამფინანსებელი, როგორც ახალი საწარმოების, სოფლის მეურნეობის პროდუქტის გადამამუშავებელი ქარხნების და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზულ ინვესტიციებს ველოდებით სახელმწიფო მასში თანამონაწილეობს და საერთო ჯამში მე ვფიქრობ ამ სახელმწიფოს აქ სერიოზული პერსპექტივები მიუხედავად იმისა აპოკალიფსის დამოკ დამკაშები რა სიოცნებებენ რას გადმოსცემენ ტელევიზიებით რა განწყობებს შექმნიან ვინ რა რეიტინგს გამოაცხადებს ამ სახელმწიფოს აქვს ძალიან კარგი მომავალი ამ ხელისუფლებას აქვს პასუხისგებლობა ჩვენ რა თქმა უნდა შეცდომებს უშვებთ უშეცდომო ხელისუფლება და ხელისუფლება რომელიც კრიტიკას ექვემდებარება და შემდეგ ამაზე რეაგირებს, აი ეს არის პასუხი ჩვენი ჩვენი ყველაფერი. პეტრეცის კარიშვილი, რა არის თქვენი სათქმელი? სათქმელი ის არის, რომ სამწუხაროდ ქვეყანაში დღეს კრიმინალი იზრდება, ამ კრიმინალიზრდასთან ერთად იზრდება გადასახადები, იზრდება ფასები. ჩვენი ხელისუფლება ახორციელებს პოლიტიკური ოპონენტების დევნას და პოტენციური ინვესტორების და ვიზიტორების ქვეყნიდან განდევნას იმ მავნებლური კანონებით, რომელსაც ისინი იღებენ მიწებთან დაკავშირებით, ვიზებთან დაკავშირებით და სხვა და სხვა. ეს არის ძალიან მოკლედ იმის წინაპირობები, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეებმა არიციან ხა რა ხდება იმ თითოეულ კომიტეტში, აი გიგლა ახსენებდა დაუსვეთ იმ კომიტეტებში რო ჯდებიან და გადიან იმ რეგულაციებს, რომელიც მისაღები აქვთ, შემდეგ ეს აისახება თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის კეთილდღეობაზე. ეს უბრალოდ კი არ ხდება, ციდან კი არ არის მოსული ეს გნებავთ ლარის დევალვაცია და ის სიდუხჭირე, რომელიც დღეს ქვეყანაში რომელმაც დღეს ქვეყანაში დაისადგურა. ეს არის იმ გადაწყვეტილებების შედეგი, რომლებიც აი ამ ბატონებმა ბოლო 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში მიიღეს. მათ შორის ახლა ინტერნეტიც ახსენა ბატონმა გიგონა. ინტერნეტი შეიძლება სოფლებში შევიდეს, მაგრამ მომავალ თვიდან უკვე ზვირდება. ესეც ლარის დევალვაციის ბრალია. 45 მილიონი ლარის გადახდა ბიუჯეტს უწევს იმისათვის, რომ გაზის ტარიფი არ გაიზარდოს აი ამ სამი თვის განმავლობაში, მაგრამ ბოლოს მაინც გაზის ტარიფიც გაიზრდება, დენის ტარიფის გაზდაც მოიწევს. თუმცა ენერგეტიკის მინისტრმა თქვა, რომ არ გაიზრდება ყოველ შემთხვევაში. ინვესტიციები ენერგეტიკაში სამი წელი აღარ შემოსულა, თუ კი რა მეიხსნება ჰესები და ასე ვთქვათ, რაღაც წითელ ლენტას ჭრიან, ძველი დაწቀბული ჰესებია. ინვესტიციები აღარ შემოდის, მათ შორის აი იმ წინაპირობების გამო, რაც ამათ ქვეყანაში შექმნეს კრიმინალთან, გადასახადებთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ დევნასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს 45 მილიონი, რომელიც ბიუჯეტი ბიუჯეტიდან აიღეს და რომელიც ჩვენ ხალხს, ჩვენ ქვეყანას შეიძლება და მოხმარებოდა თითოეულ სოფელში, გზა გაყვანილიყო, წყალი გაყვანილიყო, აი ეს ჰაერში იფანტება, იმიტომ რომ ლარის დევალვაცია მოხდა და გაზის ტარიფი არ უნდათ გაიზარდოს, იმიტომ რომ ისინი პოლიტიკურად დაზიანდებიან და ამას გრძნობენ და აი ეს პოპულისტურად შავ ორმოშის, შავ ხრელში იყრება ეს ჩვენი ლარები და ფულები ბიუჯეტიდან. ბატონი ზურადა დაასრულოს ხელისუფლება. აი იყოს, აა დაასრულოს ხელისუფლებას, კი ბატონო. კი, იმიტომ რომ აინც ხელისუფლების საქმეები არის ბოლო მოსახლეობისთვის გისმენთ ხო კი ბატონო თავარი არის ის რომ მოსახლეობა რას გზნობს პირველ რიგში და აპოკალიფსი ბატონო ირაკლი ძალიან ბევრისთვის იწება როდესაც ლარი აქვს გადადებული 1 კილო კარტოფილისთვის და მიდის და უკვე გაძვირებული ხდება აღნიშნული პროდუქტი ან ნებისმიერი სხვა აპოკალიფსი იწება პენსიონერისთვის მაშინ როდესაც მას წამლის ფული არ აქვს და მინდა შეგახსენოთ რომ წამლის ფასი გაზრდილი არის მთელ რიგ და ჩამონათვალზე ერთი წუთი თუ შეიძლება ჩემი ხელისუფლების ხო დაეგარი თქვენი უბედურება ბატონო ირაკლი რომ მუდმივად 9 წელზე გაქვთ აპელირება იმ ხელბატის გარეშე არა ერთი წუთი რა მუდმივად აპელირება სახორცილა 9 წელზე და არაფერი არა გაქვთ სათქმელი უშავოთ მოსახლეობისთვის არაფერი სათქმელი არა გაქვთ არაფერი არა გაქვთ მოსახლეობისთვის სათქმელი გამოდიხართ რაღაც ასე ვთქვათ არასწორ ინფორმაციას ასწვის მოსახლეობას უშავოთ ციფრებთან დაკავშირებით მოსახლე მე მინდა ქალბატონო ინგა და თქვენ დაგისხვათ შეკითხეთ ჩემი ერთი წუთი მაგაში გამოიყო კრედიტი გააქვთ ან თქვენ ან თქვენს ახლობლებს დაგიძვირდათ დასაკვირველია ყოველს გავა აი ეს არის ამას გზნობს ნებისმიერი მოქალაქე ამის ამ გამოწევას რას უპირისპირებთ თქვენ ხელისუფლება როდესაც ყველაფერს აბრალებთ გარეშე ფაქტორებს ოპოზიციას გვაბრალებთ იქ ექსპერტებს აბრალებთ ჟურნალისტებს აბრალებთ თქვენ რას აკეთებთ იმისთვის რომ 3 წლის თავზე ხელისუფლებაში ხართ ხალხო თქვენ მართავთ თქვენ ხართ პასუხისგებლები ყველაფერზე აქედან გამოდიეთ თქვენ რას აკეთებთ თქვენი ნაბიჯი რა არის იმისა გარდა იმისა რომ დაუჭირეთ ახლა წეღან ბატონ გიგლას ეწყინა ბროშურასთან დაკავშირები და ასე შემდეგ ხო ის რასაც თქვენ ჩვენს პერიოდზე დაუშათ ან უარყოფითად დასახავით ან ბიზნესთან დაკავშირებით ასე შემდეგ რამდენი ერთი ბიზნესმენი გითხრა გამოვიდა აგერ ფადიასლი და განაცხადა არა გეგმიურ შემოწმებებთან დაკავშირებით უაზროდ გაწევილ მადლობა ბატონო შემოწმებებთან დაკავშირებით იცით თუ არა ბიუჯეტში რომ 82 მილიონი 2014 წელს გადაიტანეს მუხში უკან დასაბრუნებელი თანხის არის არასწორად დაბეგრილისა. და თქვენ კიდე მეუნებით რომ თუნე ბიზნესი არ ხდება ასე ვთქვათ ზეწოლა და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან ზუსტად ერთი წუთი გაგვიყვეს. ძალიან სწრაფად ვიტყვი მაგალითად იმის თაობაზე, როდესაც ლაპარაკია ჩვენ საგარეო ორიენტირებზე, საკანონმდებლო მიახლოების ფორმატზე, ეს არ არის საქართველოსი გამოცემული ბროშურა, აქ არის აღწერილი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, მოლდოვეთი, საქართველო, უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი და აქ საქართველოს ძალიან ბევრ შემთხვევაში პირველი პოზიცია აქვს, ზოგიერთ შემთხვევაში მოლდოვეთის შემდეგ მეორე პოზიცია. მოლდოვეთო პროცესი ადრე დაიწყო. ერთი წამი, ერთი ერთი წამი, ერთი წამი რა. ტურიზმთან დაკავშირებით არის საინტერესო დინამიკა, მაგალითად, აზერბაიჯანი, სომხეთი პლიუსში ყავს, ყაზახეთი, გერმანია პლიუსში ყავს. მე ვერ ვერ მივხვდი ერთი პოლონეთი რადო ყავდა მინუსში, თუმცა მაგალითად ის რომ რუსეთი და უკრაინა მინუსშია, გასაგებია, რატო არის ეს მინუსი? ეს არის თქვენი ბოლო სათქმელი ამ გადაცემაში. არა, არა, არა, არა, არა, არა, ეს არის. კი, ეხლა ხომ მაქვს ერთი წუთი დრო, კაცო, ჩემი წუთი ძალიან მოკლე გამოდგა. ინგლისი, ბელარუსი, ისრაელი, ბულგარეთი, აქედან იზრდება. შემდეგ, ევროპაში ჩვენი ექსპორტი იტალიაში, გერმანიაში, ნიდერლანდებში იზდება რუსეთ ჩინეთში რუსეთთან შემცირდა შედარებით ჩინეთში გაიზარდა ჩინეთის ხსენებაზე სხვათაშორის გეგმა და პასუხი მოსახლეობისათვის ის რომ საქართველოს როგორც ჰაბი როგორც საინტერესო მათ შორის ახალი პროექტი რომელზეც ხელი მოეწერა აბრეშუმის გზის ახალ პროექტთან დაკავშირებით ის რომ რკინიგზით პირველი ტვირთები გადმოიტვირთა ის რომ საქართველოს ერთი წამი ერთი წამი ერთი წამი ერთი წამი ხაცო გეგმებზე რომ ელაპარაკები მე მინდა მოსახლეობას მივმართო მე მინდა მოსახლეობას მივმართო ხელი მათ ჩვენი მიუხედავად მიუხედავად გადაზიდვეს რეალობის რა რომელ რეალობაში ჩვენ გვიწევს ახლა ცხოვრება. მიუხედავად იმ ეგზოგენური ფაქტორებისა, მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც იყო ხარვეზები, ჩვენ არ ცხოვრობთ ისე, რომ არ ხედავდეთ ჩვენს მიერ დაშვებულ დაუშვათ ხარვეზებს, იგივე დაუშვათ ვიზებთან დაკავშირებით, ვასწორებთ ამ ხარვეზებს და წავალთ წინ და ამას მართლა ნახავთ. როგორც როგორც დღემდე არის წინსვლა ეკონომიკის ცალკეულ დარგებში, შემიძლია 4.8-ზე დაკორექტირდეს სხვათა შორის და გითხრათ რომ მოიმატა, მინდა გითხრათ რომ ამას თვითონ ერთეული ჩვენგანი შემოვნებით შემოვნებით იყო ესე იგი დიდი მასე რომელი ხალხი სიამოვნებით არის ბატონო გიგლა სიამოვნებით გავაკეთებ ძალიან ხშირად ისეთ გადაცემებს სადაც გაკეთებულ საქმეებზე და გაუკეთებელ საქმეებზე იქნება საუბარი მადლობა დიდი მადლობა მაყურებელი რომელ პოზიციას იზიარებს ამას ალბათ აჩვენებს არჩევნები და რეიტინგებზე ქონდა ჩვენ დასმული შეკითხვა მადლობა პირველ რიგში რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა მონაწილეობა ირაკლი სესიაშვილი, გიგლო აგულაშვილი, ზურა მელიქიშვილი და პეტრე ცისკარიშვილი მონაწილეობდნენ დებატებში. ენდობი